Hey, bienvenidos a Classymes. Yo soy Classy. En este video les voy a mostrar cómo hice este look de maquillaje especialmente para ponerse ropa así rosada pastel. Es un maquillaje rosadito pastel, bien bonito. Y nada, solamente quise hacer esta introducción aparte porque no grabé con audio, mi micrófono volvió a dañarse, ya pedí otro <laughs> nuevo y por eso el, video no va a tener audio y ahora solamente les quise saludar y también decirles que se suscriban a Clásimas y los veo en un próximo video. Chao.